Você mente pra mim e eu minto pra você Nós dois nem aí, gente finge saber Você tem outro homem, eu tenho outra mulher Ilusões só nos consomem, não dormem o Nosso amor é suco e Um suguião infinito, só mentiras Um suguião infinito, e eu sei Suguião infinito boba, gente só finge oh, oh, oh. Eu no genjutsu mais poderoso que existe na oh, Da luz, Jesus, essa maldição De teu coração num mundo de luz yeah. Sempre você falava que me amava, que me tinha no coração Eu sabia que não e eu sabia que não A gente é falso, mente até na